Hey, Hussein! Yeah, Hussein! न रहिले सजहू के जाना हमहू कहले अरे तोरा फेरा में रात तो दिन रहिले सजहू के जाना हमहू कहले तनी हमके दिखा द नमकी ए हसीन ए हसीन तू चलावे दयापन मसीन मशीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे दयापन मशीन अरे चला दे ए हसीन कितना दिन से लागल हम फेरा तो da da da. हसीन ए हसीन तू चलावे दयापन मसीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे दयापन मसीन बुझल ए हसीन ए हसीन तू चलावे

तो हसीन ए हसीन तू चलावे अपन हसीन हसीन तू अरे चलावे न जवानी में न तो बुढ़ा जाए तक पुरान हो जाए मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिलहाल Haq lagotta बौना दुनिया से देखनी हो बानी पगलाइल रातों दिन अखियों में निंदियो न आइल चले ली जब पतली ओकर कम हो डोले रे अरे दिल वाला बिंदी लगा कर यार मालो हिंदी बोले रे अरे दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे ओ दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे का कही रे एकरा यही अदा पर तो फीदा हो के रोजो चाही भतरा वाला फील सखी हमारा के रोजो चाही भतरा वाला फील सखी मन कर धैले रहती रात भर कील सखी हमारा के रोजो चाही भतरा वाला फील सखी हमारा के रोजो चाहिए भबरा वाला फील सखी

जानी भतरा बाला फील सखी भील सती मन पर धैले रहती रात भर कील सखी हमारा के रोज चाहिए भदरा वाला भील सखी हमारा के रोज चाहिए भदरा वाला भील सखी बुढ़ी कहते अरे ब्याह ससली हो जाएगा पूरा भोजपुरी में ये हल्ला बाटे केहू ढोढ़ी छील त केहू ढोढ़ी काटे ऐसा चीज सब फिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता हरे ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चटे वाला गहना हिट हो खता खाली पसंद बाटे पूरा भोजपुरी में पूरा भोजपुरी में हो पूरा भोजपुरी में चिकन खिला गो तो बिंदी आया चूड़ी में बिंदी आया चूड़ी में हो बिंदी आया चूड़ी में ढोरी पसंद बाटे पूरा भोजपुरी में ठीक नहीं खेला गो बिंदी आया चूड़ी में यह गाना सुनी मन मीठो हो खतरा राजा चंदन चन चौके बाज गइल बाजा मिटिया वालन खाते तीत हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाटे वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना होखता कि सही होखता वे गलत कि होखता वे सही नीत सराजा का हम कही तू ही बताव गलत होखता कि सही धीरज धासु बात तो फिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाटे वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता मुस्कान डिजिटल अधिकारी स्टूडियो डीजे बनाचे छमा छम बिहार वाला भंगरी पनीर के डीजे बनाचे छमा छम बिहार वाला भंगरी पनीर के देखा दल कहता धनुए पर बम बाल वाला कंगरी पहिर के कर पहिर नजर सब पहिर कर पहिर नजर सब पहिर दुनु दुनु चाहिले कर हम बंगाल वाला पहिर के छमा छम बिहार वाला भरी पहन के छोटी डीजे पर नाचे छमा छमा नेपाल वाला घंगरी पर के पागल भइल सह बोलिका पागल भइल सह बोलिका लगे तुआ नहाब हम के चिखा द तू तईका हम के चिखा द तू तईका देखी के लाली पागल भइल सह बोलिका पागल भइल सब लइका लगे तुआ हब नहारा हब के चिखा दो तू तइका के चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरम बिहार वाला खंगरी पहिर के छोरी डीजे पर नाचे छम the time I छुए तोहनी चिकन तुहनु गहल हो चिकन तुहनु गहल हो राइटर सोहनु देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल हो তখনি ছুয়ে তা তখনি চিকন দুহুনু গাহাল চিকন দুহুনু গাহাল সোনু বিকা হাসে দেখি যা বাহানি ভয়ল বাটে বেহাল ভয়ল বাটে বেহাল দেব সুনীলকে দেব সুনীলকে দে বারো গম বিহার বা भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ए कर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा ए ए कर पहिर बा नजर जरैले भइल बा दुनु छुअल दुनु छुअल चाहिले कर हम बंगाल वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा दाना फरले बारे बाजारी के उ Digital Recording Studio, Moniari WhatsApp.

चढ़ोनी जब चढ़ोनी जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल ಅದಕ್ಕೆ जब चढ़नी हम जब चढ़नी हम तो बसवा गल में ससावा मिलल बा जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिलल बा पछो झोनी हो जो पछो झोनी हो जो पछो बगल में ससावा मिला लबा जो पछो झोनी हो मत बसवा बगल में ससावा मिला लबा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक कहिला लागत कौनो सब तीन लगे कहिला लगे कहिला तीन लगे कहिला राहत मोटर राजा पातर हो गइला लागत कौनो सब तीन लगे गइला बाहर से घरवा बहाना कके अइला बहाना कके अइला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बा तारा लीला राके बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा तारा लीला राके बिंदिया हिला बा तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला बा चल लू हिला के मन पगला के लोभा दिल बा हो हाँ लोभा बा तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला बा तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला बा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा রাতে মরণ হয় जवानी अपनाया जो डाले डाका चोर जवानी अपनाया डाले डाका देखे के तारा का बाटा कटिया हत तकिया दब के सखी भोरवा ले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रतन देव रे गेले के सूतब अपन रजऊ से सखी पूछब रतन देव रे गेले के सूतब अपन सहिया से सखी पूछब रतन देव रे गेले के सूतब सोनिया सखी गइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन नइखे लागता खराबा जहिया से सोनिया सखी गइल बाबा हरा पूछब रात में देवरे गेले के सुतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात देवरे गेले के सुतब अपना सहिया से सखी पूछब रात देवरे गेले के सुतब पिया बारनी रोदइया रौनक रंजीत फोन करे न सैया देव सुनील पिया बार पूछब रात देवरे दिले सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात देवरे दिले सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात देवरे दिले के निंदुआ केले न पड़ेला सखी रे मन बहरी करेला छतिया हसत हसिया हस तकिया दब के सखी फोरवाले हम पूछब अपना सहिया से सखी पूछब रकम दे बरे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रकम दे बरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रकम दे बरे दिले के सूतब

लाखों में कहिलम बारे बलम आँखी में कके चले का जारा सखी से जिया प ए सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलम मुंह में खिया पे लगा जारा सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलम मुंह में खिया पे लगा जारा मुंह में खिया पे लगा madrugada. धीरे धीरे धीरे खा लए राजा मिली मजा सुनता है सखी से जिया प सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा मुँह में खिया पे लगा राजा जी के आपस से सखिया चैन से न सूती मुँह में खियाबे बलमुआ धके भर मुठी राजा जी के आपस से सखिया चैन से न सूती मुँह में खियाबे बलमुआ धके भर मुठी राइटर इंगल का हम उपेंद्र दिमागी करे झगड़ा किसे जिया प सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा लहंगा उठैनी नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल के नोली सटैले बा छवरा दस टकिया धरैले बा ए सटे जबे पे रात भर न नचैले बा नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल के नोली सटैले बा छवरा दस टकिया धरैले के सोचे जबे पे रात भर मचइले बा छौरा दस टका

डॉक्टर रवि बोले मुंह अपन खोले राइटर रवि बोले मुंह अपन खोले तू गो बटन चोली के खोलैले बा छौरा दस टकिया धरैले बा ये सटे जबे पे रात भर नचैले बा नाचे रे गई लहन अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा त तो नइखे जाता देखी पंडीजी हमारा पतारा जेने जाई बन त तो नइखे जाता हर जय हन गय लग बनेला हो मिजाज रुज लग गय लग हो मिजाज अच्छा। ढूंढ पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज करत बाटे

बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे रात तोरा धूरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नया साल में विश करब नया साल में गिफ्ट दे हम गोरी बनी रुमाल में चुमा ले हम गोरी गाल में गिफ्ट दे हम गोरी बनी रुमाल में चुमा ले हम गोरी गाल में विश करब नया साल में विश करब नया साल में गिफ्ट दे हब गोरी बनी रुमाल में चुमाले हब गोरी गाल में गिफ्ट दे हब गोरी बनी रुमाल में चुमाले हब गोरी गाल में हजार कैस बीतल क देनी टाटा उड़ के आई हो लाल का दुपाटा का बुझलू दू हजार कैस बीतल क देनी टाटा उड़ के आई हो लाल की दुपाटा चली आई हो नगीन चाल में चलिए हो नगीन में गिफ्ट दे हो गोरी बनी रुमाल में चुपा ले गाल में गिफ्ट दे हो गोरी बनी रुमाल में चुमा ले गोरी गाल में करुणा संगे सानू लव के रिपोर्ट दे द सारा मालू ए जाने मन संगे सानू लव के रिपोर्ट दे सारा मालू सिंह बाबे खुशहाल में राम सिंह बारे खुशहाल में गिफ्ट दे हब गोरी बानी रुमाल में चुमाले हब गोरी गाल में गिफ्ट दे हब गोरी बानी रुमाल में चुमाले हब गोरी गाल में